plăcut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a râde. Mulțumesc, Oana! Pentru mine a râde înseamnă uh, a avea climatul special pentru a râde, nu știu cum să spun. Deci nu a râde în sine înseamnă pentru mine a râde, ci a... Mi-acum vine să râd pentru că <laughs> l-am, l-am lăsat acolo pe, pe Michel, pe Motan, și scărmâne uh, nisipul. Uh, eu în seara asta am avut un spectacol uh, foarte bun. Uh, nu ne-am născut în locul potrivit se numește, e scris de Monica Marinescu și David Joarț. O să te invit să, să urmărești comentul, o să scriu acolo unde este, pe 29 aprilie, îl mai jucăm la Centrul Educațional Replica de la Tineretului. Și femeie de la Irak și uh, feedback-ul publicului mă, mă face să cred că a fost foarte bine spectacolul și am toate motivele din lume să râd. Și acum, după ce închid cu tine, o să mă pregătesc să pun o muzică foarte tare și o să râd. Pentru mine asta înseamnă să râd, nu să zâmbesc, să râd. Pentru tine ce înseamnă să râzi? Ciao!